لقيت مناكيب بيطلع على القلعه لفوق السلام عليكم كيفك؟ كيف بيطلع على القلعه لفوق بتطلع على القلعه ايه بتطلع على القلعه بتطلع طالع من هيك من هذا الطريق فوق هيك من هون هيك ولا هيك؟ توصل للساحه ايه, إيه. تروح شوي على الشمال بترجع تطلع دغري مباشره بدك تسال هنيك لحتى نادي البنوك لانه صارت زوربه ايه حبيبي يا هلا واذا بدك خليك لحتى يلا Uh-uh. <laughs> Oh. Oh, whoa, whoa. Whoa. Ich hoffe, die Bremsen sind okay. Das dürften so einige Prozent sein. Das dürften einige Prozent sein, um Gottes Willen. Also nur noch halb. Die müssen wir wieder runter? Ja, ich ja, genau, ja jetzt schon vor. Wir laufen. Ach, laufen wir mit. Ah. شوف بنطلع بنطلع لفوق ما بنطلعش ما بنطلعش بس لنا خبز طيب، لا جاي قوم قوم قوم